relaxe. Deixa sua mente relaxar. Deixa o seu corpo relaxar profundamente. Não é preciso relaxar muito profundamente. Não é preciso relaxar muito. Tudo o que você precisa nesse momento, agora, é ouvir o som da minha voz. O som da minha voz. Na verdade, você não precisa nem seguir exatamente, passo a passo, tudo aquilo que eu digo. Não precisa. Você só precisa se permitir entrar numa experiência. E se permitir permitindo que a minha voz seja a sua voz na sua mente agora. A minha voz é a sua voz na sua mente agora. Escolha a posição mais confortável possível. Deitado. Se você se deitar, Faça isso na posição chamada de decúbito dorsal ou popularmente de barriga para cima. Se você puder colocar um travesseiro embaixo das pernas, sob os joelhos, melhor ainda. Isso vai tirar a tensão, tensão do seu corpo. Deixe suas mãos apoiadas sobre a barriga ou no baixo ventre, bem próximo da virilha. Isso. E comece respirando profundamente, na medida do possível, deixando o ar entrar pelo nariz e soltando o ar lentamente pela boca. você pode imaginar agora? Imaginar. Simplesmente se permita imaginar. Como se fosse uma brincadeira de faz de contas. Imagine que todas as tensões que estavam aí no seu corpo têm uma cor muito específica. E imagine também que o ar do lado de fora tem uma coloração, aquela cor, aquela cor que te relaxa, te alivia e faz você se sentir muito bem. Isso. E à medida que você inspira, você coloca para dentro aquela cor que te alivia, que te relaxa e te faz sentir bem. E solta. Aquelas coisas que estavam causando tensão e incômodos aí no seu corpo. Isso. Vá fazendo isso de maneira confortável e deixa sua mente automatizar esse processo. Faça de conta de que tudo está sendo feito da melhor maneira possível. Sua mente inconsciente é né, sábia. Ela inspira aquela cor, aquela luz, te relaxa, te alivia, te faz sentir bem e expira aquelas coisas que causavam tensão, incômodo, dores, sei lá, que não estavam lhe fazendo muito bem. Isso. Perfeito. Enquanto você ouve o som da minha voz, imagina que a minha voz é a sua voz na sua mente. Continue imaginando a minha voz, como a sua voz na sua mente, enquanto você respira, enquanto você inspira e expira. Isso. Minha voz é a sua voz na sua mente. A minha voz é a sua voz na sua mente agora. Eu sei que uma das, das suas duas mãos é a mão dominante. Não sei se é a esquerda ou se é a direita. A mão dominante é aquela que você usa para a maioria das suas atividades, escrever, comer, Essa é a sua mão dominante. E toda vez que eu falar mão dominante, ou perna dominante, você já sabe que é desse lado. Se você for canhoto, se você usa a mão esquerda, se você é uma pessoa canhota, você sabe que eu estou me referindo ao lado esquerdo do seu corpo. Agora, se você é uma pessoa destra, você sabe que eu estou me referindo ao lado direito de seu corpo. E a minha voz nada mais é do que a sua voz na sua mente agora. Respire tranquilamente. A minha mão dominante está completamente pesada. A minha mão dominante está completamente pesada. A minha mão dominante está completamente pesada. Pesada como chumbo, pesada como aço, como concreto. Pesada, muito pesada. Absurdamente pesada. A minha mão dominante está ficando cada vez mais pesada. Cada vez mais pesada. Pesada como chumbo. Pesada como concreto tão pesada que vai ficando, vai se tornando impossível movê-la. A minha mão dominante está completamente pesada, insensível, pesada como chumbo, pesada como concreto, absurdamente pesada, muito pesada, muito pesada. Isso, pesada. pesada. Tranquilidade, serenidade. Tranquilidade serenidade. Todo meu ser está tranquilo e sereno. A minha outra mão está completamente pesada. A minha outra mão está tão pesada quanto a mão dominante. A minha outra mão está tão pesada quanto a mão dominante. Pesada, muito pesada cada vez mais pesada, pesada como chumbo, pesada como concreto, pesada, absurdamente pesada, insensível, tão pesada que vai se tornando impossível levantá-la, pesada. Todo o meu braço, os dois braços, estão pesados, pesados, pesados absurdamente pesados. Absurdamente pesados. Completamente pesados. Insensivelmente pesados, como chumbo, como concreto. Tranquilidade, serenidade, tranquilidade, serenidade tranquilidade e serenidade, perna dominante pesada, completamente pesada, perna dominante pesada, completamente pesada, pesada com chumbo, pesada com concreto, pesada, muito pesada, perna dominante totalmente pesada totalmente pesada. Totalmente. A outra perna está tão pesada quanto a dominante. A outra perna está tão pesada quanto a dominante. Cada vez mais pesada. Muito pesada. Absurdamente pesada, como chumbo, como concreto. Muito pesada. todo o meu corpo está completamente pesado. Todo o meu corpo está completamente pesado. Pesado como chumbo. Pesado como concreto. Absurdamente pesado gostosamente pesado. Uma sensação indescritível de peso insensível, peso. Caminha por todo o meu corpo, insensível. Exato. Completamente. Tranquilidade, serenidade no meu ser completamente. Completamente. A minha mão dominante está morna, agradavelmente aquecida, morna agradavelmente aquecida. Minha mão dominante está aquecida. Ora, agradavelmente aquecida, confortavelmente aquecida, confortavelmente aquecida. Mole. A minha outra mão também está tão Morna, quanto a mão dominante, tão morna quanto a outra mão, olha, agradavelmente aquecida, braços aquecidos, quando a minha perna dominante está aquecida, agradavelmente aquecida, dominante aquecida agradavelmente aquecido. A outra perna está tão aquecida quanto a dominante. A outra perna está tão aquecida quanto a dominante. Tão aquecida quanto a dominante. O meu corpo todo está agradavelmente aquecido, confortavelmente aquecido calor confortável, calor confortável em todo o meu corpo, calor confortável em todo o corpo, calor confortável, agradavelmente, uma sensação indescritível de calor ameno, agradável corre por todo o meu corpo, todo o meu corpo, uma sensação de alívio, confortável, corre por todo o meu corpo, alívio, bem-estar, conforto, aconchego. O meu corpo já sabe, já tem as memórias dessas sensações. E agora, nesse momento, voz, é a sua voz na sua mente. A sua mente pode buscar agora. A maior sensação de alívio que você já viveu agora, de novo. A maior sensação de alívio. Começa a espalhar esta sensação de alívio pelas mínimas partes do seu corpo. as mínimas partes do seu corpo. Alívio, bem-estar conforto. Agora, você já sabe que todas as vezes que quiser sentir essa sensação de alívio, bem-estar, é só lembrar dessa cor, respirar profundamente, pensar em peso corporal, calor e você vai se sentindo cada vez mais adequado, pertinente. Vai sentindo que tudo mais faz sentido. Vai sentindo que o bem-estar, o alívio e a conexão já fazem parte de você. Isso. Respira.